אתה יודע מה אתה רוצה להזמין? יש פה בעיה שנראית לי מעניינת. סליחה? מה זה סטייק סוף העולם? שמח ששאלת. זאת המנה הכי מושקעת במסעדה. לא תאמין מה אנחנו עושים כדי לייצר אותה. לוקחים שטח של בערך שלושה מגרשי כדורגל, משקים אותו בשלושה מיליון ליטר מים. כדי לגדל עליו יותר משמונת אלפים קילו דגנים. הכל כדי להאכיל פרה אחת, כאילו אין רעב בעולם, רק בשביל סטייק סוף העולם שלך. נו, ראית איזה השקעה? <laughs> עוד לא דיברתי על הגזי חממה. וואו, אני אה, מפחד לשאול מה המחיר. בצדק. המחיר כבד מאוד. תעשיית המזון מן החי מבזבזת משאבי טבע, והיא אחד הגורמים העיקריים למשבר האקלים. חפשו ברשת סטייק סוף העולם. סליחה? מה זה סטייק סוף העולם? שמח ששאלת.